LibreOffice Calc ਸੈੱਲਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈੱਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਮਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਉਬੰਟੂ 10.04 ਅਤੇ LibreOffice ਸੂਟ ਵਰਜ਼ਨ 3.3.4 ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ trackerਓਡੀਐਸ ਫਾਈਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਬਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ A1 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਚਿੰਨਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗਸ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਈਟਮਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ salary, house rent, electricity bill, phone bill, laundry ਅਤੇ miscellaneous ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੰਬਰਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ personalfinancetracker.ods ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ SN ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ A2 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਜਾ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ A4 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ A7 ਤੱਕ ਡਰੈਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈੱਲ A5 ਤੋਂ A7 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਨੀਚੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ C3 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੁਪੀਸ 6000 ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਰੁਪੀਸ 800 ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਲ C4 ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਬ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ number percent currency date time ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਓ ਕਰੰਸੀ ਚੁਣੀਏ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਦਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਆਓ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਈਐਨਆਰ ਰੁਪੀਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੁਣੀਏ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੂਪੀ 1234 ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਪੀਸ 1234 ਡੈਸੀਮਲ 00 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਸੈਪਰੇਟਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਥਾਊਸੈਂਡਸ ਸੈਪਰੇਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ, ਟਾਈਪਫੇਸ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਫੌਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਬਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਬ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ। ਆਓ 800 ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੰਬਰ 800 ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਪੀਸ 800 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ C5 ਤੋਂ C7 ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਸੈੱਲ G2 ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਲਸ ਚਿੰਨਿਤ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨਿਤ ਸੈੱਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਚੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੁਣੋ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੁਪਏ 600 ਲਾਂਡਰੀ ਚਾਰजेस ਲਈ ਰੁਪਏ 300 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 2000 ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਡਿੰਗ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੁਪਏ 30000 ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਡੇਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਹਾਈਫਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟ ਫਾਰਮੈਟਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਧੀਨ ਡੇਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਧੀਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੁਣੋ ਮੈਂ 12 31 1999 ਚੁਣਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ MM DD ਅਤੇ YYYY ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ DD MM ਅਤੇ YYYY ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕੈਲਕ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 104320 ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਅੋਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਧੀਨ ਟਾਈਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੁਣੋ ਮੈਂ 13 37 46 ਚੁਣਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ HHMMSS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ HH:MM ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰੀਏ ਕੈਲਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਸਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਟੈਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ Shift Tab ਦਬਾਓ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ Enter ਦਬਾਓ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ Shift Enter ਦਬਾਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ control plus page down keys ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ control plus page up keys ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ ਕਰਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸ਼ੀਟਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬਸ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬਸ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਟਨ ਟੈਬ ਨੂੰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਓ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਰਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚਿੰਨਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਸ ਚਿੰਨਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਾਲਮਸ ਜਾਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਈ ਕਾਲਮਸ ਜਾਂ ਰੋਸ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਅਤੇ ਰੋਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਕਈ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਸ਼ਿਫਟ ਬਟਨ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਟੈਬਸ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਨਿਤ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਸ਼ੀਟਸ ਜੋ ਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਬਸ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਨਿਤ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਕੈਲਕ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੈਲਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਟੈਕਸਟ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਲਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਰੋ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ ਵਿਆਪਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ practice.ods ਖੋਲੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਿਖੋ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮਸ ਚੁਣੋ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਾਲਮ ਜੋੜੋ format cells dialog box option ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ spoken tutorial project team spoken tutorial ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ज्यादा जानकारी ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਈਸੀਟੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ